人，清清泉水流不尽，声声歌唱亲人，亲人解放军，亲人。 今民的亲人把亲人，人民的亲人人民，人民，好民一条心，一条心天家。